kujilinganisha naye. Ninaposema hafanani na kitu, ninamaanisha Yesu hafananishwi na chochote. Nisaidie kupiga makofi ya shukrani kwa Mungu. thank 不答 What's so hot? hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, Bwana, hakuna hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe.